Cara dekat B tadi, belong. Kau tu dia baik lah. Ui! Kau tengok, kau tengok, kau tahu. Yang mati bro, yang Connector, connector tu, connector tu. Shot, shot, shot. Shot side. Shot, B ya? Tengok, Kenny S lagi aku bro. Bodoh, dua hacker pantai. Tadi seorang lagi kat connector tau. Okay, okay, okay. Diorang boost up tadi. Hitam berani blur GG Ayy Mana? Kau ingin connect kita ni? Connect, connect, connect, ya, connect B, B, B, B, B, B, B, B, B Jelo je Walk, walk 20 seconds, lag, lag Tengah bro Ah, tengah bro Ada lah bro, tak ada Go ahead bro, go ahead bro Hei, eh, hei, hei, hei Banyak sial Bincit kau kah?

Ah, agora sim, vai. Ah, Nampak ada eh? weh Weh lama safari mesh sial 8000 bye Wami Hey Strangle lock